大家好，欢迎来到马太牧场真言分享栏。我是牧场主人崔显耀牧师。我直言直语讲做人道理。今天来到第六讲了，你认识我吗？真言二章一到五节，我儿。 你若领受我的言语，存记我的命令，侧耳听智慧，专心求聪明，不求明哲，扬声求聪明，寻找他如寻找银子，寻求他如搜求隐藏的珍宝，你就明白敬畏耶和华，得以认识神。 那我们对于要认识事物，基本上我们就要付出一定的这个时间，投入一些的心思，比如多一点的去询问、了解，在当中呢，省至你要付出更多的时间做一些的分析啦、研究、去探讨，这样你对这个事物会有更多的认识，否则你。 只是对他有一个表面的知道，对于人呢也是一样，而有些时候有些人呢，哦，我们只不过是跟他 hello 打个招呼，吃饱了没有？啊，另外一些可能是公事，就谈一谈，聊一聊，做些什么，或者更进一步，那就是吃饱饭。 聊，或者出去喝杯茶聊啊，那可能是谈多一点东西了。当然，可能在工作以外，你或许特别播出时间。哎呀，我们出去逛一逛啊，做一些事情啊，运动一下，有兴趣。更深入一点的哦，我们就一起出国喽啊，可能就是啊，同样去做一些事情呢。 所以从渐渐渐渐的你会发觉到，就是人与人的关系的建立呢，那你基本上是也是要付出一些的时间，然后在当中呢，啊有多一点的参与，然后更多的一些的沟通，这样的话那个关系也就拉近。你可以从打招呼的一个关系进入谈事情，然后进入做朋友，进入成为知己等。 这些都说明了一个事实：是，你需要有这个量的投入，然后有这个心的这个呃呃投入一样。所以这两个东西，量跟你的心，其实这两个东西都很重要，放进去。对于信仰也是一样的。啊，今天你认识耶稣多少？你认识神？ 多少？其实呢，不是说，哦，我作为一个基督徒啊，或者是说我有去崇拜，也或者是甚至你说，哎，我也查查经啦，我也参加小组啦，我也参加团契啦，啊，我也上主日学啊，其实这些都是能够帮助你对于信仰、对于神有更多的这些的认识啊。当然，它一定有一点的帮助了，但是。 其实呢，如果这些呃，你的这些的认识呢，其实呢，很多时候看起来是有帮助，但是它其实帮助也不多。为什么？因为你去崇拜，你参与啊，认识神的事，你上主日学，你上查经，这些等等，哦，你会比别的信徒多一点，但是他的时间投入。 跟你一天的二十四小时来说，一年的三百六十五天来说，其实你把它算起来累计，其实它这个量是很少的。而另一方面，你又放出多少的心思，认认真真的在当中，也又是另外一件事情。所以这些都做到了哦，可以说你比一般的平信徒，或许说哦，我多知道一些神的事。 对于圣经的事，呃，对于教会的事，对于信仰事，你会多一些的认识。但是呢，假如是说你要做到说我对上帝哦的敬畏的心，我对上帝深化的认识的话，其实有些时候还是不够的。我们还是需要有更多的强化它。所以从这个经呃经文里面呢，二章一到五节。 我说实在的啊，过去我们虽然说呃知道真言书是什么，或许我们都有涉猎得到，但是你说它比较细的去看到、去注意得到，然后有亮光、有心得，我也不瞒你说，这个第二章哦，还是我第一回看到，并且呢，我也是很惊讶的看到哦。 原来对于要明白耶和华的事情，要认识耶和华的事情，原来在这个经文里面，他讲了啊四个态度，这个态度的态啊，四态啊，四态啊，态度的态啊，四态，这个四个哈哇，原来是真的是呃非常的呃重要啊，深入的去啊分析出来，如果做得到，你真的是明白怎么样去敬畏耶和华。 当你懂得敬畏耶和华，而你真的去敬畏他的时候，你就真的去认识神。如果你不懂得怎么敬畏耶和华，那说实在的，那你在信仰里面有参与的话啊，但是你没有敬畏耶和华，那最终你也不会真正的认识上帝。所以在这个经文里面啊，这四个态哦，这个态非常的重要啊。 我愿意跟大家分享啊，因为我真的觉得是非常的棒，非常的难得。那第一个态呢，就是态度的态啊，就是在这个呃经文里面说的：“我儿，你若领受我的言语，存记我的命令，就是领受跟存记。”那这两个是怎么讲呢？就是我带着一种谦卑的态度去接受。 上帝的话语不单单是我知道，我还要收到，收到我的心里面，把它存记在里面。因为什么？因为它非常的重要，所以我们需要有这样的一种态度。第二种呢，就是属于静态的。 这个静态的是什么意思呢？就是侧耳，还有专心。当你看一件事情，或你要知道一件事情，你就会有一种态度了，哦，很静态。就比如什么呢？就是说我要听，我要知啊，你的耳朵就靠近，然后你就贴近啊，这帮助你什么？ 帮助你可以更细心的听到，并且呢不受环境的干扰，而且呢就是别人讲的时候，你真的是能够靠近，所以你听得很清楚。所以你带着一种侧耳听，然后专心听，不受干扰啊。这样的话，你真的就能够将这个啊听到的话收了起来。 啊，不会听错，不会听的不清楚，所以这是第二种静态的。第三种呢，它是属于一种动态，啊啊，动态大家就知道了，会有一种行动的了，啊，就是呼求扬声，那是内心里面的一种的渴望，一种饥渴慕义的。 渴望在你里面涌现出来，使到你在外面扬声。我要上帝的话语，我要上帝的话语。所以里面到外面的一种呼求啊，我要上帝的话语，是一种动态来的。然后第四种呢，是一种心态来的，是一种去寻找。 需早去搜求啊！对于上帝的话语，它不是一种说我要认识上帝的话语很重要，但是我就是等着别人来供应着我，我就等着别人借我书，我就等着别人一直推我说你要灵修，你要读经，我就一直等着别人给我材料。 我就等着别人推着我啊！你要去参加主日学啊！我一直等等等等着由别人来，我很被动。但是呢，如果你看上帝的话语，好像经文所说的是银子是珍宝，那是你是主动的去寻找它在哪里，你主动的去搜求。 找啊找啊找啊，甚至是求啊啊，这一种是很主动，你积极认真去挖掘这个宝藏出来的。那圣经就告诉我们，这四种呢，哦，你就明白敬畏耶和华是什么，然后你就得以认识神。 所以这样说来是什么？如果你要明白怎么样敬畏耶和华，如果你要去认识神，如果你没有带着这前面这四种的，那种的态度，那种的心态，那种的动态，那种的静态，而去寻求。 认识上帝的话，其实说实在的，不论你今天是怎么样的在教会，是怎么样的一个职分，你是怎么样的一个角色，你是怎么样的一种侍奉，或者你在参加什么的组别，说实在的，这些东西都不是最重要的。 哦，最重要的就是你需要那个态度上、静态上、动态上、心态上有这个量和质的一种付出，你才能够达到真正的深化的认识神。否则的话，那可以说。 你是信主，不过你只是一个表面的信徒，你对上帝的认识不过是知道而已，而没有深入的真正认识神。我们一起祷告，天父上帝，今天我们要去认识。 不是单单说我有参加崇拜，我有上一些课程，我或者信主的年日很久了，或者我在教会有怎么样的角色，或者我有怎么样的一个职分，或者我在怎么样的一个活动群体聚会等等做了很多的参与，其实这些都不够的，而真正最重要的要认识到上帝你，那。 我们真的是需要付出量跟时间，所以圣灵要感动、催逼着我们，让我们真的愿意播出我们的时间，真正的付出，让我们才能够真正的达到去敬畏耶和华，认识我们的神。我们如此祷告，奉耶稣基督的圣名。 阿 m n 你的参与是我的动力，所以，请你能够在当中呢，呃，点赞、订阅、关注、转发、支持、祷告。那一般上，我如果发在你的 WhatsApp，我其实是给你们的一个。 呃，提醒啦，也算是给你们一个方便啦。所以你假如看了，你就是有听到分享啦。不过我希望是说，呃，你假如可以的话，你也可以在呃这个 YouTube 就是油管那边去点个赞呐，啊，给个赞呐，啊，订阅啦，关注啊，在油管那边也有一个 Share，哦，你也可以把它 Share 出去，啊，你就是转发咯。 啊，然后你自己也请为这样的一个施工来祷告啦，哦，当然，呃呃，不是不是央求啦，也不是求可怜啦，不过这个是侍奉上帝嘛，所以真的是呃孤军作战，有些时候也是呃各方面也是有不足的地方咯。所以呃需要你们祷告，啊，真的是呃上帝来成就他的。 旨意，然后有你们呃各方面的这个支持啦，啊其实真的是一种动力了，所以可以去到油管里面哦，呃点点赞啊，然后也假如有什么感动，有什么心得，有什么呃有什么呃需要，也可以在那边可以做一些的 comment 写一写哦，然后我也是有跟你们提过哦，就是。 呃，希望你们能够在这个当中啊留言呐，就是接下来希望收集到足够的这些的呃基督徒面对的一些的信仰的问题，收集到足够了啊，以后也可以做这方面的这个题目啊。其实假如有呃更多的人呃从一个未信主的角度啊。 呃，来去问问题也是好啦，我也可能会呃，也有很想，也有这个负担，做一些福音性质的，就是说，呃，基督徒要向人家传福音，人家会问什么问题，然后那些未信主的人，他们通常会问什么问题啊？我也想啊，做这方面啊，也帮助信徒能够掌握。 也帮助信徒说，哎，我也把它可以转发给那些未信主的人，让，哦，啊，他们也能够听到，啊，双管齐下，你也可以帮忙，他也可以听到，啊，这个我我的这个传这个解答，他也能够得到帮助，这样的话，我们也一起来做啊传福音的这个工作啊，所以啊，希望大家尽量的能够呃回馈啊给。 一些的这些的问题，啊，以后我就把它整理收集啊，来做传福音的工作了，啊，对，呃，周一三五，再见，啊，耶稣爱你，与你同在，上帝祝福你。